И давайте все вместе. Сказочный долбоеб. That's a lot of damage! класс. Заебись. Четко. Испугались? Обосрался. Ну ты даешь! умница моя! О, Содомия! Потом раз и приуныли. Естественно.